Durante estes días, tes que ir ao teu traballo ou realizar un desplazamento autorizado? Se é así, por ti e polo resto de persoas, faino en bicicleta. Deste xeito, mantés a distancia social de seguridade e cedes o acceso ao transporte colectivo a quen máis o necesita. Revisa sempre a túa bicicleta antes de sair. Como precaución, usa o traxecto máis directo e limpa as zonas de contacto ao chegar ao teu destino. Ademais, movéndote en bici, melloras o teu estado físico e emocional, mentres que contribúes a manter os baixos índices de contaminación e ruido que conseguimos estes días. Lembra, a bicicleta é o medio de transporte de persoas e mercadorías máis eficiente durante a epidemia COVID-19. Agora tes a oportunidade de mellorar os teus hábitos de mobilidade. Prepárate, a bicicleta será unha aliada na mobilidade do futuro.